やらない結果しない仕方はないこうやって雨が降ってますけど、えー、どちらがどちらがこの競争に勝つか私たちは末永くこの運動を広げて頑張りたいと思います原発の再稼働中止とこの配慮を求めてこれからも頑張ります 雨降ってますけど頑張ります以上です再稼働は嫌です嫌がるようなことをするのがすごく電力なんでしょうかよく考えてくださいね今年あの初めて来ることができましたあの正月の間、えー、去年の選挙の結果を見て非常にあの悔しい思いをしていたんですけども その間少しあの勉強しましたであの落合恵子さんが出してる「クレヨンハウス」からのあのパンフレットがいくつか出てるんですけどもその中を今読んでるところなんですねでそこにあの原発で働いてる労働者のことが書かれてありますで下請け孫請けに出してでそういう人たちが 苦労して苦労して自分の体を犠牲にして原発は成り立っているということが書かれてありますで原発では人は死んでいないというふうに聞いていたんですけども実はたくさんのそういう労働者があの亡くなっているということがそこには書かれてありましたそういうことをきちんとあの世間に公表すべきだと思うんですねそういうことがみんな知った上で果たして本当に原発が必要なのかということを 問えばいいと思うんです四国電力はやはり地域独占といいますか四国で1つしか電力を供給していないのでこうやってお願いすることしかないんですけどもこれが本当にあの自由な中でどの電力を選ぶことができるかっていうことの世界になれば原発をやっているあの会社はおそらく選ばれないんだろうと思うんです。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 子どもたちの未来を守ることを本当に真剣に考えて本当に真摯な答えを出していただきたいと思います3一日がまた近づいてきています福島は全然復興が進んでません大きな障害になっているのは ご存知の通り放射能の問題ですこの問題を真摯に受け止めるならば原発の再稼働なんてありえないのではないでしょうか原発がなくても電気が足りているというのは去年の夏証明済みですこの冬だって乗り切っているではないですか 原発をやめてクリーンなエネルギー安全なエネルギーに切り替えていこうではありませんか四国電力は7月ぐらいをめどに電気料金の値上げをしようという発表がありました原発が止まったからといって今までやってきた政策が 間違っていたのだから価格を国民に市民にしわ寄せをさせないでください皆さん原発の再稼働を許さない原発がなくなるまで一緒に頑張っていきましょうお疲れ様です原発に対して初めて謝ってました、うん 多大なご苦労をおかけしていることに対して心からのお詫びを表明しました安全神話に陥って複合災害の視点が欠如していたこといたと反省を口にしましたしかし野田政権の2030年代原発ゼロの方針については ゼロベースで見直しエネルギーの安全供給エネルギーのコスト低減の視点も含め責任あるエネルギー政策を構築してまいりますと答弁してしまいましたお詫びの一方で原発再稼働新増設を進めていく無反省な姿勢を示していることに私は怒っています 謝るんだったら原発ゼロにしてください謝るんだったら賠償責任ちゃんとしてください謝るんだったら使用済み核燃料もどうするかちゃんと考えてお詫びしてくださいそういうことをちゃんとしてから謝ってくださいえー、私はそのことに強く怒りを覚えています 安倍さん謝るんだったらちゃんと謝れえっ、ー、とじゃあスプレヒコールをもう一回あげたいと思います伊方原発の再稼働反対 人の心を人の心を持っている人は人同時に国県当然の責任はどうあるべきか皆さんにも真実を知ってもらい追求していかなければならない。 えー、井戸川町長さんの言葉です時には、えー、皆さんも、えー、この言葉にさらされるかもしれないでもひょっとし 伝わって廃炉に持っていけると思います皆さんの心の中で原発廃炉を育ててくださいよろしくお願いします魚も山も海もみんな被爆してしまいます活断層の上にある言い方は危ないです海の変形したところにある言い方は何かあった時にとても災害復旧ができるような状態にはありません。 絶対に危ないです。配慮お願いします。